They say you don't langsung ya? Hmm? Kabusur ya? Situ thank you

Ibu, ibu aku tidak bisa dengar suara ibu. Halo? Halo?